又去见达莎。今天我们去一家公园。哎，行嘞，准备走了，一会儿见，拜拜。大明星，感觉怎么样？哎，很好。对，向我们介绍一下这位新的朋友是谁？是斯蒂，但是我的同学，我的朋友。Svet，对。 <laughs> 你好，Svet。 <laughs> 你好。呃，你来自哪里？呃，我在奥德萨。你是在奥德萨出生的吗？对。奥德萨人。 你的中文也很棒， <laughs> OK，我们今天是不是应该去看一下那个雕像？对，就在那里，对吧？是是，切卡的公园。s h h c n k 卡的公园 s h h c n k 卡的公园对。 开始摆 pose，今天阳光也很不错哈。刚才还在。对对对，昨天有点阴天。好，我们现在来到了这个雕像的前面。在我后边是呃乌克兰最著名的作家的雕塑。 嗯他呃我们我记得我们中学学习的时候学过他的作品最著名的是 zabovitzabovitzabovit 对就是呃他的名字是 daras shefchenko daras shefchenko daras shefchenko 你们有谁读过他的作品没我可以 zabovit 嗯我是问观众呵呵呵 Як умру, то поховаєте мене на могилі, серед степу широкого на вкраїні милій, серед як там далі, не пам'ятаю. 我我打赌现在有一万个人求我发字幕，你信吗？OK，啊，小孩子，小孩子啊，OK，继续。啊，OK，嗯，啊，忘了，忘了。但是我知道 <laughs> <laughs> 他是最著名的作家，OK，至少我们记住这一点啊，他的名字，Tatras，Tatras，Shevchenko，然后这个公园就是以他的名字命名的，啊，这里好像写着他生于一八一四年到一八六一年，呃，这里写的是什么？一米五。 被 помянуты не злым т и х 他的所有作品的主题是呃，自由，是乌克兰人的公呃公平、公荣，是他的呃他的作品最重要的出呃，那个题目。嗯。主题。主主题是的。所以我们很喜欢读他的作品，嗯，就就是这个。你也喜欢吗？ <laughs> 所以它喜欢我可以说有圣泉卡公园。好啊好啊。呃，圣泉的呃，圣泉的公园是奥德萨呃最大的公园。啊哈。啊， <laughs> 这里很多呃，博馆、呃，咖啡馆、画廊、呃，画廊。对。Gallery。呃，公园附近有呃，黑海。 <laughs> 我记得在那边有一个很大的游乐园，对吧？对，在那边，我们一会儿去看看吗？已经可以。好啊，好啊。我们可以走走吧， <laughs> 我们边走边说。我觉得这边，那边，那边更好。OK OK。他们说这叫 Follow Me 男友视角是吗？ 哦，小长凳都是书的样子。是他，也是拍了十片的图片，他的嗯哼。在我的新的长袍。啊， <laughs> 对对，你的新的衣服对，长裙。 OK，继续走。 <laughs> 啊，我跟你们透露一下啊，斯维塔现在是单身，对吧？对。斯维塔多大了？呃，二十。二十，那是两千零二年的千禧宝宝。 呃，我的观众里面有百分之七十的男性观众，对，所以，呃，我估计你瞬间就会有好多好多追求者。 <laughs> 我们会帮他找到友啊，一定会的。他会选来选去，选选很多人。我们会把你的推特放到视频下面，好不好？嗯。愿意吗？好的， <laughs> 好的，OK。然后你要教他们学你们的语言，好吧？ 我我给你们定一个标准啊，谁的俄语说的好才行，对吧？ <laughs> 这句话这句话怎么说？你们必须要先学会俄语。我们啊，乌克兰语，乌克兰语，乌克兰语。对对对对，啊，我要说乌克兰语。对对，啊，说是你要先学会语言。嗯，спочатку треба вивчити українську мову。

Yazik，Yazik，Yazik。哦，这个这两句话差这么多，如果这句话是俄语怎么说？Ya z i k 啊 a Vamnada uchit，uchit，ruski Yazik。这两个语言其实在奥德萨都是一样的吧？就是人们基本上，我是说人们基本上在奥德萨都听得懂俄语吧？都都听得懂。呃，但是不喜欢。 <laughs> 现在是。 <laughs> 现在是。 <laughs> 行吧，那你们就都学乌克兰语吧。好啊。那以后你也教他们一天学一点点简单的。简单的首先。对啊。好啊。嗯。第一个是怎么说？呃，乌克兰语如果说漂亮怎么说？Harne。Harne。Harne。Harne。嗯哼。Harne。Harne。OK。Svetaharne。Svetaharne。 <laughs> 你们觉得？ <laughs> 对，你们觉得怎么样？ <laughs> 呃，如果是俄语，就是 c l a s s в а я a р h a r n a я 嗯 х а s н y к a 对吧？对。好，记住了啊！以后打招呼啊， <laughs> 查字典学这个词儿。哎，这样就文化交流了，对吧？我们不要非得要为实现伟大的什么主义，我们就就做一些非常不伟大的事情，一点一滴的。 这就是文化。 这儿发现一家很有意思的咖啡厅，在公园里。我记得，呃，你喜欢喝咖啡不加奶，对吧？夏天我很喜欢在这里散步，我觉得，嗯，很啊温暖的气氛。嗯哼。 我记得夏天在前面有一个唱歌的地方，就有表演，对吧？周末的时候经常会有。大傻，这是什么纪念碑吗？呵呵，你也不知道。啊，不知道。 <laughs> 很漂亮。啊，对，反正很漂亮，对。 呃，呃，彼彼尔，呃，那个伊克齐琳娜二姐有关的，那个嗯、伊克齐琳娜二姐，二姐是，跟她有关的，啊，你不是不是，哎， <laughs> 我忘记了，啊，对对对，我忘记了，理直气壮，不知道是那个阿列克桑德尔二姐。 啊，是，你知道？我我一直不知道二姐是什么。二姐是，呃呃，Number two，呃，the second。在可能有 Alexander 以及 Alexander 二。二是吧？是是是。呃，就是 the second generation，对吧？嗯。那个啊，为什么我们有这个 <clears throat> 嗯雕塑这个纪念碑？因为呃，如果你知道在俄罗斯可能一百六一年有这个。 Klipasnoe pravo，是那个一一个人那个有别的人，知道我忘了这个怎么说。嗯，我想，嗯，如果一个人有别的人，那那个这个人是是别人的那个来来个东西。说英语吧。嗯，我只知道怎么说。我想看一看，可以吗？我想看一看。一个人有。 另一个人，嗯，他把它吃了， <laughs> 我是啊，我我 <laughs> 想起来了，为什么这这个呃纪念碑啊著名的？因为啊，一一八六一年，嗯，这个 Alexander 一杰，他嗯，一世，一一世，OK， <laughs> 他取消了那个嗯奴隶制，奴奴制，对。 所以它是算是为自由的一个象征，对吧？啊，那就是这个纪念碑。呃，亚历桑大一世还是二世？一、二、二世。二世。对。呃，那是谁取消的？一世取消的。二世。二世。所以我们有这个纪念碑。好，所以我们有这个纪念碑。OK，谢谢您，现在明白了。 啊，对，这叫正体中文。Ukraine 是英语。Ukraina。你在照镜子是吗？哈 <laughs> 了，我很喜欢照镜子。对。 Ukraine. Okay. 非常好， <laughs> 中文， <laughs> 中文学习的那个过程非常好啊，是吧？我我们亚托切乌楚，呃，乌克兰语，真棒！我们这阳光，宝贝，宝贝，小娃娃。 我们又找到了一处喷泉，嘿嘿，大傻特别喜欢有水的地方，是吧？所以我来到敖德萨居住。对。 你说什么？听不见。开枪了！看着呢。 <laughs> 好的。 关于她的兴趣爱好啊，咱们不是要帮她找男朋友吗？啊，嘿嘿嘿嘿。别，干个劲儿吧。你好，姐姐呢？啊，你好。啊，你啊，你好。啊，啊，你好。啊，你好。啊，你好。啊，你好。啊，你好。啊，你好。啊，你好。啊，你好。啊，你好。啊，你啊，你好。你好。啊，你好。啊，你好。啊，你好。啊，你好。啊，你好。啊，你好。啊，你好。啊，你好。啊，你好。啊，你好。啊，你好。啊，你好。 啊，我没有， <laughs> 没有。我们很长时间没见，有什么新的东西？有什么可能发生了？我非常喜欢学习外语言。呃，目前我开始学习西班牙语。哇哦，真的？啊哈。 我真不知道。 <laughs> 我们直奔正题嘛？你喜欢什么样的男生啊？好好，是最重要的，对吗？ <laughs> <laughs> 你喜欢什么样的男生？嗯，很难。啊，很难。我，嗯，有钱的，还是不知道？有力气的，可呃嗯，可能这个男生一定要保护你，对吗？嗯，对，保护啊。 好的，那不呃，这样，如果你和一位你很喜欢的人约会，你愿意和他一起做些什么？哈哈，对呀，不能是我喜欢你，我也喜欢你，完事儿了。 <laughs> 嗯。 可能是因为他还没有，所以他不知道他们一起会说做什么。对。 <laughs> 看来还是小孩子比较害羞，是吧？是。那这问题留给你们了。好，我。不是啊，给观众他们， <laughs> 让他们去想吧。啊，帮不了许多了。我们尽力了，是吧？尽力。啊，对，我们尽力了。剩下事交给你们了。 <laughs> 我们那个帮。 他找到好的男孩对对对， <laughs> 呃，那个我我跟那个 Dasha 都得要认可才好，对吧？嗯，有我们这里面有很多正直善良的朋友，对，他们有力气大的，他们也有很有文化的，嗯嗯，也有都有的，都有的，都有， <laughs> 还有好多叔叔阿姨，叔叔阿姨， <laughs> 对，你好。 我才发现前面就已经是大海了，这是我头一回走到这个位置上来。我来过几次这个公园。啊，对，关于斯维塔，人家姑娘还小，会害羞，对吧？呃，你可以带她一起喂喂猫啊，对吧？一起跑跑步啊，一起坐在沙发上看看电影啊，都是不错的嘛。啊，但是重要的一点，你得先过来啊。 油条，面条，面条，面条，面条，米饭，馒头，面包。乌克兰的吃饭是 b o r s c h b o r c h b o s c h 啊，就是就是前两天那个萝卜汤。 <laughs> 我和大傻有一集介绍过 Bosch。喜欢吃肉吗？啊，对，那就猪排，是吧？烤猪排沙士里。 Swinoy，对对对对， <laughs> 好，待会儿咱找找看有没有猪排吃啊。那个大傻也喜欢吃猪排的，已经喜欢当然了。 <laughs> 啊，看我们孩子都不害羞是吧？就是吃肉的。他们好多人说啊，我要吃菜，我要吃树叶儿，你又不是个兔子。可能是那个素食主义者不喜欢吃。不是，他们说那个要减肥，然后吃的像小兔子一样。 对，你看我们吃的都和猫一样，吃鱼， <laughs> 吃肉。我觉得吃肉可以但是不能是吃那么多米那个米饭。嗯，对对对，对对对对。我也同意。 <laughs> 啊，没事你还小，你在长身体嘛。等吃完后，我要减肥。啊，你不胖啊？ <laughs> 还好吗？还好。对呀。 对，就我最胖。 <laughs> 呃，科学家说什么？苏东马上。对，我们等着他，我们想 <laughs> 念他，真的。啊，对，你想他给你做吃的吧？他说了，他带来好吃的东西。对他做饭比我好多了。对对对。对对 <laughs> 对。已经等着他做的饭，我很喜欢吃。苏东，我等着你。 苏东是要在这边开餐饮，那厨艺非常棒。回头呃邀请斯维塔也一起来。好啊。要不要斯维塔？e t 是中餐。OK。哎，对了，你你你是可以问那个苏东，不是让你问问他们喜欢吃什么中国饭？哦，嗯，呃，самая любимая китайская еда? Вот что, и о г д а ты ходишь в рестораны, что ты покупаешь? 欢吃面条，嗯，啊啊，那个，呃，这些，呃，黄瓜，那个大的黄瓜， <laughs> 拍黄瓜，拍黄瓜，哇，啊，嗯，你吃的面是汤面吗？Soup noodle 还是 dry noodle？ 辣的，但跟我一样啊。 <laughs> 好，明白了。辣的面，辣麻辣面条我们有，担担担面，担担面，你知道吗？那个杯杯面，那彪彪面是吧？也很辣啊。对，还有担担面，四川的。 <laughs> 嘿嘿，在哪儿？啊，回头等苏东来了，让他做吧，我把视频发给他。好的。好。好。哈。 <laughs> 你刚才说，呃，图书馆，图书馆想去吗？想去啊。嗯。不过图书馆里我们是不是就不能采访了？如果我跟他们讨论一下。啊，对对对，我们问一下。 <laughs> OK。OK。第二个。啊，这是二，世界二战，呃。是你，你知道是那个苏联的，他们嗯觉得是从一九四一年到一九四五年，但是。 一九四五年胜利，我知道。是，但是那个呃，世世界上，我他们觉得是一九三九年，当时就是因为在，波波伦波伦是那个是第一个呃国家呃那个德国德国他们那个。我怎么记得更早？我记得在中国的历史里是一九三七年。三七。啊。 呃，日本，日本侵略中国，可能是日本，但是但也是二战，嗯，对啊，所以这个是欧洲的战场的时间纪念哈。这这是苏联的，是啊，一九四一年，呃，德国那个，呃，占了苏联，是乌克兰，他们开始了从乌克兰苏联。嗯。好，在这面牌子的后面有一个纪念碑，是大海。 由于战争原因呢，我们不方便拍摄那里。等和平以后，我们会再来看的。然后可以去那个游泳。啊哈，对对对，然后大厦可以去游泳，我们就拍大厦去游泳。海滩比基尼是吧？比基尼。 没事儿拍了半天，我自个儿又还没露脸呢。大家好，我是吉贤。哎，我这儿又出来继续拍照，拍乌克兰的生活。这是大沙，我是大沙，这是斯维塔。你好， <laughs> 你好。好，呃，今天的内容就先拍到这儿了，我们下次再见，拜拜。叔叔阿姨，再见。 <laughs> 嘿嘿嘿，再见，叔叔阿姨。 今天又有什么新闻吗？嗯，没有什么。那个有些人说，可能是白俄罗斯的士兵，像那个开始那个 attack 那个炮击乌克兰的士兵地区。白俄罗斯又向乌克兰？对。你觉得怎么样？ <laughs> <laughs> 我也不知道他们想干什么。 他们有什么事，他不能好好谈谈？你说呀，对吧？你想要什么？为什么非要打仗？嗯，现在他们说我们不想不想，但是有些人觉得他们可能会开始。白俄罗斯 （Belarusia） 也开始攻击乌克兰，可能。哎，折腾吧。 我希望是不那个是不对的，是错误。对啊，为什么非要打仗呢？这白俄罗斯又有什么？哎，跟他有什么关系哟？没有什么，但是他们支持普京的战那个政策。普 <laughs> 京可以把他也给变成苏联。对，普京可以把他的领土也拿走。还有一个，在莫斯科有一个。 苏联差不多的，白鸽瓦拉茨，他们是这样的。Party 党，r t y 党，是一个党是吧？那那是他们那个哪支苏联的国旗，是是这个？不是还是共产党吗？啊，不是，是苏联共产党，嗯嗯嗯，Communist Party，对对对。啊，哎呀， <laughs> 能干点好事儿吗？你拿那旗子干点好事儿行不行？ 我我特别奇怪了，他为什么每次作恶的时候都要拿个旗子？那么多丢人！我也不知道我们能做些什么，就谁也阻止不了他作恶，好像。唉。啊，明天他要有考试，我要送他先去回家了。不过回家之前呢。 先要买草莓喂大猫，嘿嘿，前面有超市，我们去那边看看。大沙，大沙。 爱吃萝卜爱吃菜的哈，生菜，capusta，对吗？萨拉沙拉塔，啊，草莓，嗯，选一盒，选最大的，拿最大的，OK。 嘿嘿嘿夏天对嗯喂大猫是要吃三文鱼的嘿嘿嘿嘿 grape grape 那个 哎，好久没带你们欣赏防空警报了，又来了。不过说实话，这玩意儿真听烦了。这打二月底冬天，一直听到春暖花开，天天来，就这动静儿，就类似于那个下楼做核酸，哎，差不多。嘿嘿嘿。 其实我家邻居睡得真早啊！你这都黑灯瞎火了。这边这边有有睡得晚的。现在这会儿是礼拜日晚上十点多啊，我这正剪视频呢，然后就听着耳朵呜呜就响，我还以为又耳鸣了呢。 没啥新鲜的，这动静你们跟我也都听了俩仨月了。行，先这么着吧，拜拜。哦，对了，呃，别担心，这会儿啊，达莎正在复习，准备明天考试呢。 <laughs> 对。哎，这是奥德萨，大半夜的周日晚上。不过白天太阳照常升起。 没有什么阻挡春暖花开的脚步。行了，生活还要继续嘛。